tuan-tuan dan puan-puan saya berada di bangunan uh, Kementerian Komunikasi dan Multimedia bangunan bersepadu di mana di sini uh, kita ada RTM bernama dan Jabatan Penerangan dan hari ini kita ada acara iaitu uh, sempena dengan uh, sambutan Bulan Kebangsaan mari kita lihat apakah persiapan bagi sambutan uh, Bulan Kebangsaan 2021 di sini. selamat pagi. Assalamualaikum, selamat menyambut bulan kebangsaan dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang di mana saja kita berada di rumah, di permis, di pejabat, eh, di permis, di pejabat sama juga kan, hmm. di kendaraan atau di mana saja anda berada. Selamat menyambut uh, bulan kebangsaan okay. 2021. Hai, saya Fatma Naslin. Uh, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut bulan kebangsaan tahun 2021. Kibarkan jalur gemilang di mana juga Anda berada. Hai, saya Ain. Selamat menyambut bulan kebangsaan bagi tahun 2021. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang anda dan sayangi jalur gemilang. Hai, Assalamualaikum. Saya Tante Natkiman. Jom sama-sama kan semarakkan semangat patriotisme dan kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta akan negara. Satu aktiviti yang telah kita rancang dari awal, termasuklah juga uh, apa ni kempen komuniti merdeka kita juga menganjurkan uh, pidato kenegaraan dan juga pertandingan keceriaan yang kita laksanakan sehingga bulan September ini. Terdahulu, Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Haji Alamin berkesempatan menyempurnakan majlis penyerahan simbolik jalur gemilang kepada ketua-ketua masyarakat di sini bersempena dengan program outreach CITF Daerah Papar di SJKC Cheng Ming, Ulu Kimanis pada 6 Ogos Jumaat baru-baru ini walaupun dalam kita berhadapan dengan pandemik ah, mungkin tidak ada sebutan-sebutan yang agak besar seperti biasa yeah. Tondio tetapi kita menggalakkan juga masyarakat kalau boleh sama-sama kita semarakkanlah ah, semangat kemerdekaan dengan cara mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing sekurang-kurangnya ah, bukan saja bendera putih yang dia cakap tadi tapi kita juga uh, berharap ah, bukan setakat kita uh, mengibarkan jalur gemilang tetapi kita ada semangat patriotisme itu semangat uh, cintakan negara, cintakan negeri Sabah ya, dalam keadaan pandemik ini. Bagaimana kita mau zahirkan kecintaan itu? Kita bantu kerajaan, bantu program kerajaan. Apa dia? Yang hebat sekarang, program vaksinasi. Sama-sama kita uh, jayakan ini program yang dianjurkan oleh kerajaan kita. Ya, terima kasih. Oke, okay, uh, eh, begitulah tadi uh, majlis pelancaran uh, ah, sempena sambutan bulan kebangsaan di bangunan PKM dan seramai uh, ah, kalau ikutkan tadi ada empat daerah yang terlibat Penampang, Papar, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga uh, Putatan uh, maaf ada lima daerah yang terlibat jadi uh, sekian saja untuk pelaporan hari ini uh, Muhammad bin Rahman melaporkan